adduunka saa aragtay wuu socdaa maalinba maalinteeda kale ay kuusii dhiibaysaa bilna bisheeda kale sanadna sanadkiisa kale bani aadanna haddaan nahay mararka qaarkood waxyaalaha ugu muhiimsan aad dayactirnaa sida waqtiga ama ha noqoto inaad iskaga dayactirtid waxyaaba aan waxba ahayn ama ha noqoto maantao dhan inaad iska jiiftid aad waxba samaynaynin waana saxsan tahay waa isdhaawacay marka ha u bixin intro intro ujeedii twenty twenty sanadkan dhowr beriyaa ka dhiman xumaan iyo samaan shartiisa iyo keyrkiisa ilaahayow sida ugu fudud nagu dhaafsii sanadkiisa kalena ilaahayow caafimaad iyo barwaaqo nagu gaarsii dhowr muuqaal ka hor saa sheegay big changes comes from small changes waxaana rabaa inaan kula wadaago dhowrkii xaajadood oo basiidka ahaa aa sameeyey labada kun iyo sagaal iyo tobankii waa nijabkii ah markuu xoogaa adkaa waxyaalahii basiidka ahaa oo aa sameeyey oo xaalkayga hore kama bedelin laakiin bilowgii bedelkii u ahaa waxay ahaayeen toddoba xaajidood ani ahaan aa ka faa'iiday waxaana jeclaystay inaan kula wadaago xaal kastoo aa ku sugan tahay si aa uga faa'iidaysan kartid labada kun iyo sagaal iyo tobankii toddobadan xaajidood waxay ahaayeen waxyaalo aa go'aan ka gaaray in aana usoo qaadan labada kun iyo labaatanka sidoo kalena waxaa kuu rajaynaya labada kun iyo labaatanka inaa go'aankan gaartid in aa xaajadahan aada u qaadanin labada kun iyo labaatan iyo kowda hadduu ilaahay nafta gaarsiiyo tan koowaad ay tahay not having plans and goals waa wax muhiima ah inaad leedahay hami oo aad jeceshahay inaad gaartid waxaa awoodda ku siinaya subax kasta inaad laba iyo tobanka joodarigaas kasoo kacdid waxaa waaye hamigaaga never begin the day until it's finished on paper hami iyo goal samayso kuna dhaqaaq qofkii isku daya xataa inuu kaa niyad jabiyo waxaa dhahdaa isticmaalka badan oo bilaa faa'iidada ah oo ay isticmaalaysid social media diraaso oo lasoo dhigay commando tag waxaa la ogaaday inta saacadood oo bani aadanka uu teleefonkiisa isticmaalayo waxayna ahayd shan saacadood iyo bar oo maalin kastae aad teleefonkaaga saas ugu dhegan tahay ilmihii dhashayna labadii kun iyo wixii kasii dambeeyeyna ay gaarayso ilaa iyo siddeed saacadood ay teleefonka keliya u haystaan privacy is dead in social media hold the smoking gun social media waxaa waaye daraagiska cusub oo aanan la aqoonin ilaa iyo hadda saameynta weyn uu ku yeelan doono dadka si qaldan ha ii fahmin kuma dhahayo asaga dhanba iska jooji lama joojin karo soomaalideena waa aragtay tiktoka maasha allah tabaaraka allah ma sheegin inaad wax ka akhrisanaysid ama aad baaritaan samaynaysid sidiisa kale isku day inaad yaraysid isticmaalkiisa badan tan saddexaad ay tahay dib u dhigashada balendegsashada waxaa kasii adag ku dhaqaaqidda a year from now you may wish you had started today marka haddaad balendegsatid ku dhaqaaq oo ha dhihin beri saa dambe beri saa dambe beri saa dambe qofku u ballanqaaday ma la beri sharad ma aha wax kastoo aad samaysid boqolkiiba boqol inay kaamil ahaadaan adigoo awooda inaad samaysid shaqo fiican ha u xumaynin adigoo sii raadinayo wax kaamil ah oo dhammaystiran wax boqolkiiba boqol dhammaystiran ma jiraan taasna waxay ku tusinaysaa wax dhammaystiran inuusan jirin marka wax dhammaystiran ha raadin tan shanaad ay tahay inuu waqtiga maalaayacni kaaga dhumo waa dareensanaya inuu xoogaa dad badan ay xaalkaasi ku jiraan marka kuma fogaanaye meeshaasa uga haraya bas waqtigaaga maalaayacni kaaga dhumin if you're not doing what you love you are wasting your time bani aadan haddaan nahay quruxdeenna waxay ku jirtaa kala duwanaashadeenna toddoba bilyan iyo ka badan hadda isku wada ekaana ka waran waa kala daalaynaa waxayna ku saabsan tahay midda lixaad oo ah qancinta dadka kale بني آدمka way adagta in la qanciyo daawadayga sharafta leh haddii la awoodo bani aadanka in la qanciyo nebiyadii lama beeneeyeen waxaa macquula wax aad jeceshahay oo aad rabtid inaad samaysatid oo hamigaaga ah oo laakiin dadka qaarkood aysan jeclayn marka dartooda waxa dhan ma u daadinaysaa albaabada dhan ma xiraysaa sariirta intaad iska kortid ma oynaysaa my dear i don't give a damn asad iyo fartuun ra'yigooda waxba kuuma hayo adiga waxaad iska aaminsan tahay aa horumar fiican keliya ku gaarsiin karo bas تن تضباد داو ذيغ شرفت لا وحاوي مد عد اذيغا كومنتيغ هوس اد نوغو قريسيد محاوي هل كشي اوغه ريسيد لبودكن اي لباتنكا ديسيد هيه سند كان شرتي سي غير كيسو هرو سي راع لبودكن اي لباتنكا هذا دا بلابايا هل كشي هوس نوغو سو قر حدا جنالكا كو عصوبتا كو سو دوو واكحوم هاي لاي انتان انا كم مغنيد وحيالا بضن او كدافي لكن وطوفير سن كرتا ان شاء الله حدا جنالكا هرو جوكتين ما يديغ كل اي لاب داو ذيغ شرفت لا هرمر وعنا كوري جينايا يا قير بدن سلام عليكم